मजाले मजाले आएको रहेछ नि ल गाइज ब्लगमा स्वागत छ आज हामी के हुन्छ अरे त्यहाँ भनिदेऊ त ल अपोस्टल अपोस्टल छैन चाहिँ एकदमै फेभर छ कति मिलेको रुखहरू क्या हेर अन्त कस्तो मिलेको देखियो कि गाडी झन्डै ठोकेर दिमाग खराब ज्वरो आयो चियर्स कफी खाने जाडो भयो मौसमले धोका दियो मौसमले धोका दियो अब सेभेन इलेभेनमा कफी खाएर अनि जाने पानी पऱ्यो अब यहाँ चाहिँ यसो हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेक हान्दैछौँ होइन हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नलाई अब फिफ्टी सिक्स मिनट बाँकी सिकार खेल्न गए जस्तो हो नि ल गाई अस्ट्रेलियामा भेडा यहाँको भेडाको मासु किन ठुल धेरै ठुल्ठुलो हुन्छ भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ नि त नि यत्रो ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ अस्ट्रेलियामा चाहिँ गाई होइन यति धेरै गाई हुन्छ कि मतलब यहाँ विश्वभरि गाईको मासु अस्ट्रेलियाबाटै हुन्छ बाटो यस्तो राम्रो बाटो छ नि यस्तो राम्रो केपी बा हामीलाई पनि यस्तै बाटो चाहियो त्यही पनि गाउँमा यति गाउँमा कि मतलब हामी बजारदेखि करिब धेरै भित्र आइसकेको छौँ तर पनि बाटो यस्तो छ यति राम्रो है यति हरियो देखिन्छ यहाँ है मतलब हाम्रो पनि ठाउँमा त नेपालमा यस्तो ठाउँहरू धेरै छ नि तर हाम्रा नेताहरू नै भ्रष्ट भएर होला यस्तो बाटोको उयो गर्नै पाइएन यस्तो गाउँ गाउँमा यस्तो बाटो छ के भन्ने यहाँदेखि हेऱ्यो भने परि डाँडासम्म देखिन्छ होइन मिठो उयो छ तर पनि बाटो चाहिँ यति राम्रो बनाएको छ टिपी भए ल न केही गर्नु पऱ्यो घन्टा समुद्र र आकाश त्यस्तै देखिँदो रहेछ नमस्ते यहाँ त किन दामी ठाउँ रहेछ तर पानी परेरै बर्बाद भयो क्या के अरे हाम्रो डेस्टिनेसन अलिकति चेन्ज भयो नि त होइन अब त्यहाँसम्म सुइया गएर आउँ त लोज आर्ट जोर्ज भन्ने ठाउँमा लोज आर्ट आर्ट बस पनि आउँदो रहेछ नि यहाँ त त्यही त है अब चाहिँ यहाँ हामी दुईवटा डाँडाको बिचमा समुद्र छ भनेर आइयो छ क्यारे Lord's Art George भन्ने ठाउँ है यो चाहिँ

गाडी नै छिराउनु पाइँदैन जस्तो छ होइन यहाँबाट त छिराउनु पाइन्छ त गाडी राखेर जाने यस्तो यसरी ओड्ने पानीमा घुम्न घुम्न आउँदा नि बिजोकै भयो <laughs> पानी परेर हेर बिजोक कहाँ यो हामी स्नेक्स के भन्छ ए नो ड्रोन छ अरे यहाँ चाहिँ ड्रोन पाइँदैन रहेछ ड्राइभरले यहाँ यस्तो छ यहाँ भन्ने छ ड्रोन यति ए ठिकै छ इट्स ओके भिज्दैन छिटो छिटो गएर आइहाल्ने हो ल अब चाहिँ हामी आउन लाग्यो आयो आयो यहाँ खोला यहीँ हेर्ने हो अब यहाँ दुईवटा पाहाड बिचबाट आएको समुद्र आउट रहेछ त्यो हेर्ने उतापट्टि जाउँ jest to 2 meter. Oh my lord. दामी छाउनु छ दामी दामी दामी घाम लागेको दिनमा भए चाहिँ ल फाइनल्ली फाइनल्ली गाई जायो आयो पानी परेर आमा पिचो यता त मोटोमा पनि रहेछ नि त अब कस्तो गाडी राख्ने ए यो हेलिकप्टर चढ्ने पनि यही हो परेको छ चिसो एकदमै बट चप्पल लिएर आउनु भनेर चाहिँ चप्पल गाडी एन्ट्री यताबाट यताबाट राम्रो किन अगाडि जानु के यहीँबाट झेर्दा पनि हुन्छ त्यो त उयो हो सबै हेरौँ न अनि फेरि आएर फेरि त्यो हेलिप्याडहरू उयो गरेर ठाउँ यहाँबाट चाहिँ चट्ट हेलिकप्टर सफा सफारी हेलिकप्टरहरू त्यहाँ रहेछ यहाँ हेलिकप्टर चढ्ने अनि त्यसपछि उडेर समुद्रको भ्यू हेर्ने होला होइन भेडाको उन जस्तो गाडीबाट केही देखिँदैन पानी परेर हामीले मात्रै देख्छौँ क्यामेरामा केही देखिँदैन 嗯，污染到了。 यस खाने ठाउँ खाने ठाउँ होइन त्यो फ्याँक्ने ठाउँ हो फ्याँक्ने ठाउँ हो फ्याँक्ने एक्जिट एक्जिट पोइन्ट हो कति बा बाह्र मिनट वक पो भन्नु छ त्यहाँदेखि बाह्र मिनट टाइम लाग्दो रहेछ दुई घन्टा गाडी कुदाएर आइसकेपछि बाह्र मिनट के टाढा भयो अन्डर पासबाट जाने रहेछ राम्रो बनाएको रहेछ ठाउँ यो खत्रै भएर भने सानोमा के अरे डेक्सटप चलाउँदाखेरि देखेको हुन्छ जुत्ता भिज्यो सो सो थापी पानीले उडायो लामाहरू कस्तो एन्टी लाइट कस्तो परेको म त पुरै बुढो मान्छे जस्तो देखेँ नि यहाँ चाहिँ नयाँ उयो बन्दै रहेछ लुकआउट जाने यता है यहाँबाट चाहिँ दामी देखिँदो रहेछ दामी यहाँबाट राम्रो देखिँदो रहेछ नि त काउबोय जस्तो देखियो कन्ट्री टेक मी होम दामी छ त के दामी दामी पेन्टिङहरू I guess. Well, I store a hand, but he did, but he did, but he did. Let's go. यहाँ चाहिँ एउटा कुरो uh, दुई डलरको पैसा हाल्ने कोइन यस्तो यस्तो कोइन होइन अनि त्यहाँदेखि त्यो हालिसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले पैसा तिरेको रहेछ अनि हो त्यस्तो तामाको पैसाबाट अनि यस्तो भनेर छ यहाँ है म देखाइदिन्छु ऊ त्यहाँ पर देख्यो हो त्यस्तो झर्दो रहेछ त्यो चाहिँ यहाँको उयो होला के उयो गर्ने भनेर एउटा चाहिँ कुन मार्क मार्क मार्क हान्ने भनेर अनि त्यसपछि अनि तिमीलाई जुन मार्क चाहियो टुवेल्भ अपोस्टल अनि पार्क भिक्टोरिया कुन डिजाइनमा राख्ने हो भनेर होइन अर्कोपट्टि चाहिँ क्र्याङ्क गर्ने हो त्यो होइन यो पैसा पैसा हालेर यस्तो गर्ने होला कि अनि दामी लाग्यो अनि यसको लोग उयो आउँदो रहेछ क्या मार्क हुँदो रहेछ क्या यो ठाउँको अनि तिमीले घर लानु सक्यौ त्यो